Ano bang klaseng ballpen ang ginamit mo? Ba't hindi kita mabura sa puso't isip? Ah! I love the way she makes me smile, she makes me smirk It gives me chills, it makes me... Susi ka ba? Bakit? Susi ka na yata sa pagmamahal na sa... Ang pag-ibig ko sa'yo para kumita, buong na sana dimurog mo pa. Akala ko ikaw ay akin Totoo sa akin... The sun is for the light. The moon is for the night and you the rest of my life 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっとAlam mo crush? Ako ang trash ka, ikaw ang basuran kaya ikaw ang naman ano Kilig na kilig You making me kilig Kilig na kilig Pag binugbog kita ng marami Ang tawag sa'yo mami Alam mo yung mami alam. yung may bandage na marami. <laughs> Boom! Parang neneng B ang kanyang katawan. katawan. Ang sarap. Eh, sa sulat, pag diliinan mo, sa kabilang page, naalala pa rin kung gaano kasakit yung pinagdaan. Okay. Basta limutin na ikaw ang Ako ay pinagpalit pero di yun masakit Alam ko sa sarili ko na ako masigit Yeah, wait Ang pagkain linikha para kainin Yung pera nilikha para pambili Sana ikaw linikha ka para sa akin 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと 忘れないでAng pag-ibig ay parang bato Pag nag-crack to, break na tayo Akala ko ikaw ay akin Totoo sa aking panin Paano mo nasabi na break na kayo? Eh hindi nga naging kayo Akala ko ikaw ay akin Totoo sa aking panin Ngunit ngayon kaya kape naglalako Sila paribit-rib. Ba't gano'n ang dami namin? Ingatan mo siya. Pinaliwala niya. Unan ka ba? Bakit amilaway ah, ka kasi? Boom! Parang neneng B ang kanyang kat... Ang pag-ibig ay parang Ferris win. Akala mo pinapasaya kanya, pinapaikot ka lang lang. Oh! Ikaw ay aking minahal, kasama ko ang mahal. Mahulog na lang ako sa mabahong kanal. Huwag lang akong mahulog sa taong hindi ako minamahal. Buhay pinagpalit pero di yan masakit. Alam ko sa sarili ko na ako masigit. Yeah, wait, Ooh. ako masigit.